hello friends welcome to our YouTube channel तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेली वीडियोस के बारे में तो गाइस इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को की नोटिफिकेशन को ऑन कर ताकि जो कोई भी वीडियो आए इससे पहले आपके पास पहुँचे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि जम्मू में कठुआ में श्रीनगर में हर जगह जो है स्ट्राइक की स्ट्राइक चल रही है खासकर जो है पी एच ई वर्कर्स की तो गाइस जैसा कि आपको पता है कल जो है श्रीनगर की में स्ट्राइक थी तो मैंने उसका वीडियो भी अपलोड करा हुआ कल तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है ज़ख्मी हो गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि श्रीनगर जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो दविंदर सिंह राणा है वो आप यहाँ पर बोलते हैं कि उन्होंने जो है आपकी बात को जो है सेंटर तक पहुँचा दिया है और उससे पहले मैं आपको बता दूं उन्होंने गवर्नर से भी बात करी फिर उसके बाद जो है सेंट्रल से बात करी तो उन्होंने बोला कि कुछ ही दिनों में जो है इनका जो है सोल्यूशन जो है हल कर दिया जाएगा तो गाइस जो है बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है कुछ ही दस दिनों के अंदर उन्होंने बोला है कि कम से कम परमानेंट नहीं तो कम से कम जो है उनकी सैलरी में थोड़ी बहुत ही जो है बढ़ोतरी पक्का होगी तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जिसकी उन्होंने जो है ऑलरेडी जो है सैलरी इंक्रीज कर दी गई है जैसे कि स्वीपर जो हो गए मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया हुआ है तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कही जय हिंद वंदे मातरम तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो जो है रोज़ रोज़ अपने चैनल पर लाते रहते हैं और कोई भी और नोटिफिकेशन आए सबसे पहले हम हमारे चैनल पे अपलोड कर देते हैं